jordanischen Freunde kräftig zugange. Die Royal Jordanian Falcons holen ihr Arbeitsgerät aus der Halle. Freuen Sie sich auf absolut perfekten Verlauf der nächsten Stunde. Und übernimmt Shift Power. Extrem kurzstartfähig, dieses Flugzeug, 250 Meter Rollstrecke genügen. Jetzt im Bogeneffekt hart aufholen und dann Start direkt ins Display. Alarm Base. Ja, und jetzt schauen Sie mal die Wendigkeit von diesem Flugzeug an. Breite beträgt etwas über 12 Meter, die Länge knapp 13 Meter und 4 Meter 80 ist sie ungefähr. Das fand im Jahr 1965 statt. Und diese Bronco ist eine von insgesamt 380 gebauten, kommt aus dem Jahr 1969. Ja, recht eigenwillig diese Konstruktion mit dem Doppelleitwerksträger. Und es geht auch inverted. So, Triebwerke, maximale Leistung zum schnellen Vorbeifahren. Und weil es Spaß macht, bleiben wir einfach im Querruder drin, dann dreht sie sich einmal um die Längsachse. Ja. Und jetzt North American OV10 Bronco Adam Thank you. Ziel, winken Sie zurück. Hussard, diese französische Konstruktion aus den frühen 50er Jahren, als Verwicklungs- und Transportflugzeug in der Kategorie bis 450 PS.